Пожалуйста, мое удостоверение. А на каком основании вы говорите клиентам, что мы закрыты? Я не отвечаю на ваши вопросы. Почему? Вы меня слушать хотите или нет? Мы будем руководству, мы вам ничего не должны докладывать. Вы закон читаете, вы обязаны мне доложить. Так кто вы являетесь? Это ваш, это ваш личный телефон? И вы сняли запись на личный телефон, я правильно понял? Отлично. Кто вы, что вы? Вы, вы не предъявили никаких документов. Тогда проходите. Кто вы Проходите. Или вы приостановили? Хотите без денег остаться? Здравствуйте. Что случилось? Здравствуйте. Я не давал согласия на съемку. Хорошо, не давали, ладно. Оно а ну не требуется. Требуется? Нет. Вы кем Представителем по доверенности. Вы сначала сами представьте, кто вы. Сотрудник полиции. А может, вы свидетельство мой дом полиции на видео не покажу. Почему? Покажу. Так, секунду. Старший лейтенант полиции Мастеров. Мастеров Александр Владимирович. Это вот те вот 10 человек, которые на меня орали. Ага. Да. Можно предупредить, да. Ваши, кто вы? Старший уполномоченный дело экономической безопасности. Вот не видно вот это майор полиции. Бабин. Да у вас просто... Дмитрий вот... Геннадьевич. Плохо видно. Вы дорогу документы. Основания для проверки документов? Вы кем здесь являетесь? Основания для проверки документов. Вы кем здесь проверки? Я с кем-то одним могу разговаривать? Вы либо вы старше, либо вы... С нами за общаетесь. Как это? Как это? Документы. Основания для проверки документов, будьте любезны. Материал проверки УСП. Номер какой? Зарегистрирован. Номер. Здесь кем являетесь? Кем являетесь? При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан исполнить пункт 5, статью 5, пункт 4 Федерального закона номер 3. Так. Вы исполнили. Проверка документов, есть четыре основания для проверки документов у гражданина. Вы должны, с кем мы общаемся. Матвеев Игорь Владимирович. Документы хотели бы ваши. На каком основании вы требуете у меня документы? На каком основании вы меня снимаете? Статья 29 Конституции Российской Федерации, статья 152.1 ГК РФ. Вы с кем являетесь? Представитель по доверенности. Доверенность есть? Вы сначала озвучите, что вы хотели. У вас есть какое-то постановление на проверку. Ознакомьте меня с ним. Я сначала доверюсь, да? Типа? Ознакомьте меня с ним. Вы будете? Прекрасно. Сейчас жалоба на сотрудников полиции полетит. Я вам представился. Основания не доверять гражданину нет. Нет. Ну так это нет. предоставьте, что вы представляете интересы юридического лица. Вы предоставьте, что вы вообще должны юридическое лицо проверять. Хорошо, да мы вообще не будете? не ну, тогда все тогда... проверки зарегистрированы. покажите Мужчина, мне заявление. Вы заявление не имеем права Меня зовут Игорь. стороннего человека. Кто? Как это не имеете? Вы пришли, я представляю тебе, прежде чем... Значит, вы ничего, никаких комментариев не даете никому, пока они не ознакомили. Не получается с вами общение. Не получается. Сейчас мы заявочку, заявочку. отправим. Ознакомьтесь с заявлением, что вы хотели, и тогда получится дело. О, здорово. пожалуйста, кто Представьтесь, пожалуйста. Я являюсь старшим следователем Следственного управления. Охотникова Анастасия Анатольевна. Удостоверение ваше. Пожалуйста, мое удостоверение. Очень удивляет, когда э, попытка... Вас тоже удивляет, что вы представляете Я с вами еще пока не разговариваю. Майор юстиции Охотникова Анастасия Анатольевна. Саша, замечательно. Давайте вас с вами общаться ну, с оперативниками всегда сложно. На каком основании вы пришли к нам? Да я со следователем разговариваю, что вы лезете? Да не больше вы лезете. Да не будет. Я, как гражданин, согласно статье 50 закона о полиции, имею право снять контроль общественных за действиями сотрудника полиции. Все просто. Ваш руководитель. Давайте вот это самое вы являетесь представителем? Прежде, да, я представитель. Вот предъявите, пожалуйста, документы. Сначала вы должны предъявить, вы же знаете. Но я предъявила вам документы. Даже не документы, основания для проверки. Ну так я буду общаться с тем, кто представляет интерес. Нет основания не доверять гражданину. Я не знаю, кто вы. Я не предоставляю ваши Матвеев Игорь Владимирович. Предоставьте, пожалуйста, свой паспорт, доверенность, что вы не являетесь представителем данной организации. Основания для проверки организации вы знаете? общаться с вами. Основания для проверки организации вы знаете? У меня есть заявление, поставленное на Кого я должна ознакомиться? Меня. Так кто вы являетесь? Представитель организации. На основании чего вы являетесь представителем Сначала организации? Есть Кого я должна ознакомливать? Нет основания не доверять гражданину, я это не говорю. Я не знаю, кто вы. Я не знаю, кто вы. Я вам представился только... Я рада, что вы представились. Предъявите документы, правоустанавливающие а? ваши полномочия, представлять На... интересы Значит, этой организации. никто с вами разговаривать не будет, пока вы не предъявите мне заявление, либо постановление вы на кто? проверку. Я представитель организации. Игорь Ставьте, пожалуйста, документы. Ну, паспорт? то, что вы являетесь здесь представителем. Есть четыре основания требовать у гражданина паспорт. Ни одного из них вы мне не предоставили. Я еще раз говорю, вы э, являетесь здесь кем? Представителем по доверенности, как адвокат. Где ваша доверенность на представление интересов? То вы, вы считаете, что вы можете зайти в любую организацию просто так и потребовать у документы? просто так. Предъявите тогда мне, что у вас. Ну, вы предоставьте то, что вы являетесь должностным лицом, какую вы представляете вы интересы. За какую организацию пришли? Представляете интерес. Какую организацию вы пришли? Я не буду с вами общаться, раз вы так вот со мной общаетесь. Я, я нормально не знаю, разговариваю с вами. кто вы, что я вы. Я вам представился. Мужчина, подведите, пожалуйста, документ. Основание. организации. Основание. Что основание? Для проверки моих документов. Доверенность, то, что вы представитель данной да, организации. Все понятно. Все понятно с вами. Товарищ майор, э, в какую организацию вы пришли? Может, вы вообще не в ту организацию пришли? Какую организацию, кстати, вы проверяете? Молчок. Хорошо. Здравствуйте, примите жалобу на работников полиции, пожалуйста. Ваша фамилия, пожалуйста. Так, вы вчера обращались, да? Не-не, ну, вчера по другому поводу. Сейчас в офис компании зашли э, четверо сотрудников полиции, отказываются сообщить, в какую организацию они пришли, требуют у меня документы, удостоверяющие мою личность и так далее. Э, так, а скажите адрес, пожалуйста. Улица Чайковского, дом 16 улице Чайковского, дом 16. Да, один из работников полиции требовал прекратить видеосъемку, то есть запрещал мне реализовывать мои конституционные права. Я, я слышу вас. Скажите, пожалуйста, это Петербург или Санкт-Петербург? Или это две Сан... улицы? Нет, Санкт-Петербург это. Нет, это, это прямо вход с улицы, межрегиональный правовой центр, э, северо-западное отделение. Вот они пришли, отказываются сообщить, куда Как пришли. называется офис? Куда они пришли? Межрегиональный? Право... <laughs> Правовой центр, северо-западное отделение. Вход прямо с улицы. Правовой центр? Да. Так, а номер значка вы видите, нет? Номер значка, есть удостоверение. И представитесь еще раз, кто вы, товарищ майор. Отказывается разговаривать с гражданином, э, отказывается. А вы, ваша фамилия, имя, должность, пожалуйста? Моя фамилия Матвеев Игорь Владимирович, я представляю интересы данной организации по доверенности. Представитель организации. Да. Пожалуйста, ваш номер телефона. А вы куда пошли? Только в присутствии работников организации. Уважаемый, там нет работников. Вы Двери закройте все. Вы кто? Вы я представитель организации, закройте Прошу, двери все. документы, показать, что вы представитель организации. Я как адвокат. У нас проводится, будь добрый, орден. Двери все закрыты. Удостоверение адвоката. Так, все. Будь добрый, у нас проводится осмотр места происшествия. Проводите. С чего это? Не покину. Я вызвал полицию сейчас. Вы слышите, девушка? Вызывайте сюда ответственного от руководства. Ответственного от руководства. Я слышу вас. Номер телефона назовите только, пожалуйста. 921 Спасибо. Да, камеру доставай, все снимать. А, не имеете права без присутствия сотрудников компании шариться по офису, господа полицейские. Не нарушайте закон, 286 УК сейчас будет. О, как серьезно все. Не покидать никому ничего. Сюда не входить. Имеете право, не смейте ломать дверь. Не надо меня трогать. Вы что меня трогаете? Вы что меня толкаете? Вы препятствуете проходу. А, я препятствую? Интересно. Так, осмотр производится без присутствия работников организации. Уже из вашего отдела четверо уже отправились? Куда отправились? В изолятор. Да? Не так давно, да. Губы не ваше дело, я вас Правда что ли? Сейчас будет это мое, когда поедете в УСБ, по-другому там будете разговаривать. Да, смотрю, какие дерзкие. Законов не знаю, только нарушать любят. Вы кто? Я представился вам, а вы мне нет. Как так? А так это... Назад отмотайте. Отмотать? Так, советоваться пошли следователи. Я полагаю, отлично. О чем-то хоть задумались. А вот документ есть, чтобы посетить организацию? Что смотрите? Хочу смотреть. Правда, что ли? Хочется смотреть Замечательно все сейчас будет. Такая карусель закрутится. Решили, что везде могут ходить без пределей. Работа организации приостановлена? Сообщите мне. Сообщите мне. никто не мешает То есть работа организации не приостановлена, я правильно понимаю? Или приостановлена? Замечательно. А что вы здесь а делаете? Такой, что мы отвечаем на эти вопросы. Я кто такой? Представитель организации. Хорошо, документы есть Руки выньте, как вы стоите перед гражданином. А вы как стоите? Как я, я стою? Удобно стоять. Удобно? Да. Очень некрасиво себя ведете. А в УСБ поедете. В УСБ поедете. Поедем, съездим. Поедем? Без меня. Это вы сейчас здесь такие. Уже приходили один раз. Похитили ваш эксперт-криминалист похитил здесь документы, не обращались в полицию. К вашему руководителю, этому Александровичу, как Евгений Александрович Аветов, просил меня не направлять материалы, когда здесь беспределили, когда по шталам шарили, когда в протоколе осмотров писали, сколько человек, а шарилось 10. Чистая уголовщина, потом четверо присели, не успели дождаться. И сейчас и тот материал полетит, я Евгению Александровичу завтра же позвоню, и тот материал полетит, и этот материал полетит, как вы здесь беспределите. Вот этот? А с этим мы разберемся. Вот этот, который самый дерзкий, обижал нашу сотрудницу. Вот с вами. Доведу это до конца, обязательно. 78-й, да, у вас отдел? Отлично. Что-то там какие-то все время 78-го сажают постоянно. Ну, а я не обращаю внимания. Прокуратура пускай обращает УСБ. Взяли моду, удостоверение получили, думаю, все можно. Не нравится им, когда гражданин пытается, чтобы к нему соблюдали законные требования. Не нравится, как это так, сотруднику полиции перечит непонятно кто. Даже не знают основания для проверки документов, что их всего четыре. Я не разрешал пользоваться нашей электроэнергией. Уберите, пожалуйста. Я говорю, уберите, это наша электроэнергия, мы за нее деньги платим. Будьте любезны убрать свой iPhone из нашей сети. Уберите iPhone, я вам исковое предъявлю. Уберите iPhone, я не запрещаю вам заряжать здесь свои телефоны. Вот так нормально? Куда выкладывать будете? А знаете, куда я это выложу? Посмотрите себя. Я говорю, iPhone уберите, я вам запрещаю использовать нашу нашу электроэнергию. Вы находитесь в офисе, мы за это деньги платим. Уберите iPhone, я вам сказал. Вы же не представились нам. Я не обязан вам представить, кто такой. Конечно. Я вам, я вам сказал, я вам представился, во-первых, начнем с того. Я сказал, что я Матвеев Игорь Владимирович. Вы говорите, я представитель юридического Правильно, правильно. Я по Есть Правильно, есть. Будь добры, Почему? На каком основании? У нас будет осмотр несколько На каком основании? Вы сюда пришли. Вы, придя в организацию, вы обязаны доложить. Вы меня слушать хотите или нет? Мы будем руководством, мы вам ничего не должны докладывать. Вы закон читаете, вы обязаны мне доложить доложить, на каком основании вы сюда пришли, и предъявить документы, на которые вы ссылаетесь. Конечно. Так? Кому докладывать? В организацию вы пришли. Кому а и уже после этого мне, Вам? вот этой девочке на ресепшене. Конечно. Зачем вы пришли сюда? Нам нужен человек, которому показать заявление. От какого так я вам сказал, покажите. Доверенность есть? Так вы сначала покажите, а потом я покажу доверенность. Нет, вы прохожий. Пока вы... А, прохожий? Да вы такой же прохожий тогда. Уберите iPhone, я говорю. вам свою не смерть? А я его не трогаю. Вы сейчас только тронули. И дальше что? Есть статья за это? Вообще 161. Правда, что ли? Это в смысле какая? Хищение Похитить. было? Уберите, говорю. Похитить, да, я хотел, конечно. Это все на видео есть, у нас еще вон пишется видео. И вот. Я запрещаю вам... Я... На... А кто вы, вы такой? Вы не имеете а права чужое электричество использовать. Это написано, что ваше электричество? Да. Я говорю, не смейте. Это Доверенность покажите, пожалуйста. И что дальше? Вы Фамилинс, не... кто вы такой? Да вы не смеете. Кто? Да вы все равно не смеете, это же не ваш офис. Ну, это, это не ваш тоже офис. За электричество вы это платите? Да я заплачу. Плавно что ли? Тысячу рублей положите тогда и все. Уберите, я говорю, ваш счетчик, покажите мне сначала. Да я, да вы... Я в шоке. Уберите электричество. У вас что, в полиции электричества нет? Нет, запущено. <laughs> Я в шоке, они просто артисты дают, а? В общем, я вам озвучиваю, как представитель организации, за каждую минуту вот этого электричества вы должны будете заплатить, ну, скажем так, 150 рублей. За каждую минуту? Ага. Коммерческая организация. суд. Имеем право. Серьезно, что ли? Прокуратуру, то, что вы нам убытки наносите. Полиция. Вы используете нашу электроэнергию, а мы потом платим. Прокуратура я будет... Платить. Я запретил вам использовать наше электричество. Я запретил. Выключите лучше. Ну, ну не обостряйте, уважаемые противники. Обостряйте. Вы отказываетесь выключить свой телефон из нашей электрической сети? Отказываетесь? Отказываетесь? Я в шоке вообще, вы что? Уберите! Тем более он у вас весь перемат, перемат перемотанный изолентой. Там электричество еще тратится вот, вот здесь, где оно теряет мощность, вот на этих всех сплетках, скрутках да. и так далее. Конечно. Ужас какой. Я буду иметь в виду. В общем, вы убираете? Вы же за это взыскание получите. Ну хорошо. А зачем это надо? Уберите. Ну что вы упорствуете? Да это же потом да ну, не придет к чему хорошему. Ой, сложные люди. Ну ладно, что, хотите так, значит будет так. Статья первая. Закон о полиции гласит, что полиция создана для защиты прав и свобод граждан, жизни и здоровья. А вы себя ведете как? Вы, вы приходите и что здесь устраиваете? Позор просто, позор. Вот вам лично позор. Приходят к силу получили и думают, что это пупки земли. Граждане вас наняли на работу. Граждане вас наняли на работу. Граждане, вы работаете на граждан, а не наоборот. Проводите мероприятие либо удаляйтесь из офиса. кто? Гражданин просто, согласно статье 50 закона о полиции, имею право осуществлять общественный контроль за вашей деятельностью. Я удалюсь? Серьезно, что ли? Да неужели? Правильно. Правильно? Вы что, со мной советуетесь? Нет, я не а советую. А что? Я спрашиваю А, спрашиваю. А что вы меня спрашиваете-то? Сами не знаете? Бесполезно. Бесполезно? Конечно, бесполезно, когда человек больше знает. Так здесь тяжело. А знаете еще, прокурор еще больше знает. А в УСБ, когда приезжаете, вообще такими милыми становитесь. Вот сейчас мы объясним даме, что она не имеет права вести видеофиксацию, не предупредив меня. Э, гражданин майора, вы не имеете права вести видеофиксацию, не предупредив меня. На улице снимаю. Поэтому, если вы хотите меня э, на видео записывать, э, вы сначала меня предупредите. Это ваш, это ваш личный телефон, и вы осуществляли запись на личный телефон. Я правильно понял? Отлично. Кто еще хочет на личный телефон меня записать? Записали? Конечно. Вы же тоже записывали? Конечно. И вот будете объясняться, где эта запись. Телефончик ваш изымут? Да. Изымут. Нашу веру на YouTube выкладывать. Да, я выложу вас всех на YouTube. Я еще партнером нашим, клуб «Патриот Московский». А мне все равно на ваше разрешение. <laughs> Не разрешают. он. Я вам запрещаю мне не разрешать. Я выл, еще к партнерам выложим, клуб «Патриот» выложит ваш, ваши лица везде. Вас каждый житель Санкт-Петербурга узнает. 100 тысяч, представляете, опозориться на 100 тысяч. Вот эта вот дама говорила нашим клиентам, что мы закрыты и осуществляем свои действия. А на каком основании вы говорите клиентам, что мы закрыты? Я не отвечаю на ваши вопросы. Почему? Вы почему с нашими клиентами? Вот э, майор говорит, что мы закрыты. Просто мы гражданин. Кто мы? Межрегиональный правовой центр, а северо-западное отделение. Документы есть у вас какие-то? На каком основании проверяете? Документы есть у вас такие? Есть. Ну, да, вы предъявите На каком основании? Документы предъявите. На каком основании? Материал проверки пуск. Покажите да, мне его, ознакомьте. Вы кто? Ознакомьте. вы кто? не представился, Конечно. Сейчас будем доставляться в отдел полиции. Меня, что ли? За отсутствие документов? Конечно. Серьезно? Конечно. Да. доставления. Документ с вас нет, удостоверяющий вашу личность. А на каком а основании проверяете? Все будем устанавливать. А, меня доставлять, ну, потому что нет... Уже освободили. Освободили, да, уже дверь открыли, а Освободили кого? Смешно, чего дают. Снимали, да? Они Сейчас еще за, за подлог, за э, должностной. 286 Она сообщает, что мы сотрудников полиции типа в плен взяли. Чего? И меня за отсутствие документов хотят э, доставить туда-то. Куда? Не ну знаю, наверное, в отдел полиции. А, понятно. Это вот этот вот Да, да, да. Давайте, доставляйте, доставляйте меня в отдел полиции за отсутствие документов. Давайте, за то, что гражданин осуществляет видеофиксацию, меня сейчас будут доставлять. Вы позвонили в службу 112 Санкт-Петербурга. Ой, вас осветим сейчас. Мы еще сейчас на все каналы отправим эти видосы, как здесь похищают у нас файлики эксперты. Я давал 20 минут назад заявку о том, что сотрудники полиции беспредел устраивают в офисе компании. Э, эти, я вызвал, видимо, наряд, э, наряд подъехал, и эти сотрудники полиции пытаются убедить этот наряд, что мы злодеи. Э, один из оперативников собирается меня за отсутствие документов доставлять в отдел полиции, то есть пытается совершить должностное преступление. Оснований для проверки документов он не предъявил никаких. Я прошу, чтобы сюда прибыл ответственный от руководства Центрального района. И еще раз повторная заявка на работников полиции. Еще одну жалобу, потому что прибывший наряд, они пытаются с ними разговаривать и убеждать их в чем-то, не давая возможности этому прибывшему наряду патрульно-постовой службы, пользуясь тем, что они по э, выше, э, э, разобраться в ситуации. Жалоба вашего работе. Спасибо. Спасибо. Подзарядились нормально, да? Электроэнергию чужую-то тут тратить. Я с вами не разговариваю, Почему? я не знаю, кто вы. Любой гражданин имеет право задать вопрос. Во-первых, я не давала разрешения на Оно не требуется. Меня. Оно не требуется. Оно не требуется. Во-вторых, вы не представились, кто вы. Оно что. не требуется. Любой гражданин имеет право вести видеофиксацию. Вы приостановили деятельность этой организации? Сообщите, пожалуйста, приостановили или нет. Если нет, то заходите. Если приостановили, так и скажите. Приостановили? уважаемый майор, беспредел творят. Кон, либо, не знаю, кто, конкуренты или кто там вообще. Приостановили деятельность? Скажите просто. Вы закончили свою клоунаду? Это не клоунада, это э, вы, вы скажите. Вы закончили свою клоунаду? Вы приостановили деятельность Вы закончили свою клоунаду? Я задал простой вопрос. Я вам ответила на все ваши вопросы. Вы Я не знаю, кто вы, что вы. Вы, вы не предъявили никаких документов. Тогда проходите. Кто вы, что вы? Проходите. Или вы приостановили? Хотите без денег остаться, заходите. Что вы сказали? Что вы сказали сейчас? Что слышали? Хотите без денег остаться, вы сказали нашему клиенту без денег остаться. О, даю, точно конкуренты прислали их, а? Офигеть, я в шоке. Звоним 112. Петрович, не слышно. Все разговоры записаны. For press zero. А, сейчас, сейчас. Пойдем работать. Здравствуйте, еще раз третью заявку примите, пожалуйста. Сотрудники полиции, которые ворвались к нам в офис, они э, запрещают нашим клиентам заходить в офис и сообщают нашим клиентам, что проходите, если хотите остаться без денег. Это все зафиксировано на видео. Это майор, следователь Центрального УМВД сообщает вот это. Я прошу еще раз. Нам не дают закон на, на законных основаниях работать. Кто вам не дает? Предъявите, пожалуйста. 116? Да. Ответственного руководства, пожалуйста, нам не разобраться, потому что они здесь э, вообще, они, они клиентам говорят, что хотите остаться без денег, заходите сюда. Я вас услышала, отправляю. Спасибо. Обалдеть. Отлично вообще. Точно конкуренты. Потому что работник полиции такого не разобравшись, не могут сказать. Они, короче, говорят э, нашим клиентам, что, типа, если хотите остаться без денег, типа, проходите сюда. Такое ощущение, что их конкуренты какие-то сюда, я не знаю, отправили, потому что работник полиции настоящий, который работу свою делает, долг свой исполняет, он никогда такого не скажет. Это какой-то вообще какой-то бред. А, ну, я не знаю, я предъявлю ответному прокурору, который приедет, мы будем разбираться. Все здесь есть, я есть. Не обманывайте своего руководства. Вы уже один раз Евгения Александровича обманули. Не обманывайте еще раз. Когда ваш эксперт украл у нас здесь файлики, так бы попросил, так бы дали. Он в чемоданчик свой под видео это все скинул. Состоятель МВД? Гражданин? Я Журналист? Не даю согласия на видеосъемку. Вы воспрепятствуете законной деятельности журналиста? Так, майор Бабенков Дмитрий Геннадьевич. Майор, а как девочку рисовали? Нет, до 25 года. Десятером нормально было? Девочку как рисовали в десятером нормально было летом? По 51 все отказываете, слышишь? Вы будете сейчас посмотреть на происшествие? Руками не трогайте руками. Вы сейчас законному требуем сотрудник полиции. Вы понимаете, что если видеосъемка, не надо никого... Нет, нет, нет, ну я журналист. Я журналист, журналист деятельности.